पूछ रहे क्या अरे तोतले तेरी सीधे नहीं बोल सकता क्या अरे तो भाई है जान है मेरा का टुकड़ा है तू मेरा सीला का प्यार है अगर दुश्मनी होगा तो मैं तेरी भी जान ले सकता हूँ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और घंटी भी बजा दीजिएगा इसके आगे हम इसका आधा पार्ट आगे बनाएंगे आगे वीडियो आप देखिएगा